Сьогодні я тут перед вами, бо смерть Василя не залишила мене байдужою, адже в мою оселю е, також завітала війна. Е, мій трьохрічний син половину свого короткого життя прожив без батька, який, на щастя, недавно до нас повернувся з війни. На жаль, інвалідом, але дуже прикро, що багато тисяч наших найкращих синів так і не повернуться до своїх осель. Коли я вперше з інтернет-мереж знала про цю трагічну звістку, побачила очі Василя на десятках десятках фотографій, в мене народилися такі слова. Його погляд наскрізь, погляд на виліт кулею. Слово Його горить, співом Його лікуємось. Він, як домоклів меч, наша розмова з совістю, скільки іще імен в небо навік вкарбується, ми вже від зрад, втомлені перемир'ями, кров'ю стікає з ран раб, що в нас жив під шкірою, док ще земля горить, ворог треклятий біситься, співом його вітри будуть будити приспаних. А в день, коли проведжали в останню путь Василя, такі короткі слова у мене народилась. І моє серце плакало з мільйонами українців за нашим славним сином. Серце плаче навзрит, в ньому рани незгоєні. Розхитай небозвід своїм голосом воїне, під всіма, хто закляк, в кого совість потмарена, хай здригнеться земля хай їх буде покарано. На героя шляху кружать з граями ворони. Їм не вистачить куль, дух козацький, нескорений, бо герой не мішень. Тобі, братику, жити б ще не діждуться прощень ті, хто з бід наших сититься. Біль утрати пече, сльози, квіти, овації. Не прозріли ми ще, не дозріли до нації. Глянь, Василю, з небес озовись громовицями. Не забудем тебе, честь за тебе помститися. Слава Україні!